Kumusta mga katafid? Alam kong excited kayong malaman kung anong mga heroes ang pinakamalakas na gamitin ngayong 2020. Pero bago yan, button at notification bell para updated ka sa mga interesting topics kada linggo. Ayon sa leveldash.com, ang top 12 heroes na pinakamalakas ngayong 2020 ay sina Granger, Kimi, Brock, Kufra, Harith, Valir, Esmeralda, Masha, Exborg, Dishon, Lean, at Kaja. Tara at isa-isahin natin alamin ang karakter at kung bakit nga ba sila ang napiling best heroes. Unahin natin ang dalawang kinakatakutang marksman ng Mobile Legends. Granger Si Granger ang binansagang makatang manlalakbay ng Mobile Legends o mas kilalang Demon Hunter na kinupkop ng Imperial Army at dinala sa monasteryo ng Liwanag. Nang maulila ito sa pagpanaw ng kanyang mga magulang nang magkaroon ng giyera sa Land of Dawn. Habang siya ay nasa ministeryo, napili niya ang instrumentong bilin dahil ito lamang ang nakakapagtawi ng kanyang lungkot. At sa kanyang pagtanda ay pinapili siya kung nais niya bang maging tagapangalaga ng monasteryo o maging protektor nito laban sa mga demonyo. Pinili niyang makipaglaban gamit ang violin dahil nakakagawa siya ng ingay na ayaw ng mga demonyo dahil nawawala sila sa focus at sila sa pagkakarinig. magiging naririnig nila ang musika nito. Maraming gustong gamiting marksman si Granger dahil sa early game pa lang ay malakas ng mga skills nito. Ang best build nito ay ang Magic Shoes, Berserker's Fury, Bloodless Axe, Blade of Despair, Endless Battle at Hunter's Strike. Ang best teammate ni Granger ay si Tigreal. Magandang pangontra din ito kay Roger ang pangontra naman sa hero ito ay si Gushon dahil sa high burst damage. Kimi Si Kimi ay anak ng isang general ng Manian Empire. Siya ay influensyahan ng kanyang ama na magkaroon ng isang kwalifikasyon ng isang sundalo. Kung kaya, nakakaapekto ito sa kanyang pagkatao na hindi kalaunay naging boyish at hindi maikakaila ito dahil sa kanyang pananamit at pananalita. Mula pagkabata ay likas na talento niya na ang mag-impento ng mga armas na may relasyon sa chemical energies na kung saan hindi sang-ayon ang kanyang ama na maging sundalo ito at gusto niya lang na mamuhay ito gaya ng ibang mga normal na dalaga. Pero talagang kagustuhan ni Kimi ang tumulong at gumawa ng mga armas, kaya nakalikha siya ng isang shooting backpack. Pero itinago niya ito sa kanyang ama at sumali sa Empire Army para patunayan sa kanyang ama na tama ang kanyang ginagawa. Mahirap gamitin marksman si Kimi, pero kapag na-master mo na ito gamit ang mabilis na kamay ay sulit na sulit. Ang best build nito ay ang Bloodlust Axe, Corrosion Sight, Arcane Boots, Hunter Strike, Blade of Despair at Immortality. Ang best teammate ni Kimi ay si Kaja at magandang pangantra din ito kay Valir. Ang pangantra naman sa hero to ay si Lancelot. Pag-usapan naman natin ngayon ang tank. Isa sa pinakamagandang gamiting tank ngayon ay si Grok Bukod sa pagiging magandang crowd control nito, ay malakas ang defense at damage nito. Si Grok ay isang stone giants na nakipagsundong bantayan ang isang kastilyo na matatagpuan sa malalim na kabundukan ng Land of Dawn. Siya ay nilikha ng mga naunang nanirahan dito o pinaniniwala ang mga bantay ng kalikasan. Si Grok ay mahilig matulog at may kakayahang matulog ng napakahabang panahon. Ngunit nang siya ay gumising, ay nagulat siya na nag-iisa na lamang siya sa kastilyo. Kung kaya naglakbay siya sa Land of Dawn upang hanapin ang mga may-ari nito at para maibalik ang kastilyo sa kanila. Karamihan ay naiinis sa tank na ito dahil may kakayahan itong harangan ay isang hero upang pang-atake o pang-takas ng mga kakampi nito. Ang best build nito ay ang Tough Boots, Dominance Eyes, Cursed Helmet, anti Oracle at ang Guardian Helmet. Ang best teammate nito ay si Fanny at magandang pangontra ito kay Odette. Ang pangontra naman kay Grok ay si Akai dahil sa kanyang ultimate. Sabing malakas na tank ay si Kufra Bukod sa malakas mag-stand dito ng ibang hero ay mas kilala siya bilang worst enemy ng kinakatakutang asasin na si Fanny. Si Kufra ay kilala bilang isang sakim at ganib na pinuno sa Western Desert na pinamumunuan ang Army of Arnak. Dahil sa katangian niya ay takot ang mga tao na lapitan siya at dahil na rin sa kasakanan niya na hindi siya nakukontento kung anong meron sa kanya ay sinunod niya ang imperyo ng Minuan. Pero dahil sa yaman at lakas ng hukbo ng merong ito, ay hindi sila natinag at natalo nila si Kufra. Dahil hindi matanggap ni Kufra ang kanyang pagkatalo, ay pumunta siya sa malayong lugar upang humanap ng armas. At doon niya nakilala ang isang astronomer hero na si Esmeralda. At sila nga kalaunan ay nagkahulugan ng loob. Dahil sa pagmamahal ni Esmeralda ay binigyan niya ito ng kapangyarihan na naging matagumpay ang pananakot ni Copra na sakupin ang imperyo ng Minuan. Ang designate ni Copra ay ang Blade of Heptasis, Warrior Boots, Oracle, Thunder Belt, Guardian Helmet ang At Athena's Shield. Ang best teammate ni Kufra ay si Vale, Pangontra din ito kay Fanny. Si Saber naman ang pangontra ng hero ito. Maliit din ang mga babaeng tank natin na si Esmeralda at Masha. Esmeralda Si Esmeralda ay isa sa mga malakas na hero ngayong meta dahil malakas ang kanyang damage physical at magical, kaya niya mag 1v5. Si Esmeralda ay isang astrologer na nag-aaral sa astrospace. Siya ang pinaguriang pinakabatang astrologer dahil sa pagiging matatag at siya ang laging nananalo sa mga pagsasanay. At dahil dito, siya ang inatasang magbantay ng moon casket na kung saan nagtataglay ito ng malakas na kapangyarihan at enerhiya. Hindi kalaunan ay eh, nakilala niya si Kufra na nabanggit na natin sa ating video na kung saan siya ang bumawi sa kapangyarihan nito dahil nabulag na ito ng kapangyarihan at gusto nang sakupin ang buong imperyo ng Land of Dawn. Ang best babe ni Esmeralda ay ang Clock of Destiny, Demon Shoes, Ice Cream Wand, Dominance Ice, Oracle at ang Bloodwings. Ang best naman is si Tigreal, Vale at Angela. Magandang pangontra ito kay Johnson, Lolita at Changge. Ang pangontra naman sa hero ito ay si Guinevere, Karina at Gushon. Kung gusto mo naman ang tank at fighter na mabilis mag-push ay angkop sa'yo si Masha. Dahil level 3 pa lang, mabilis niya nang nabasag ang mga tore. Ito din ang isa sa mga taga-ubos ng farm at mabilis mapatay ang turtle at lord. Sina siya ay mula sa land in the far north na tinatawag na Northern Balena na kung saan siya ang leader ng Salmi tribe na tagapangalaga ng mga oso. Yung tribo ay nagdatnan niya ang mga oso at mga kasamahan na wala ng buhay dahil nasakop na pala ito ng mga pirata. Ngunit sa di kalayuan ay may narinig siyang isang malakas na dagundong na pamiljar at nakilala niya ito at ang ito ay ang haring oso. Nakita niya na kasalukuyang sinasakop ng mga pirata ang haring oso dahil sa angkin nitong beast power. Kung kaya balidayan niya itong tinulungan at nang makita niyang sugatan ito at nasa likod ang marami pang oso, ay tinulungan niya ito sa pakikipaglaban laban sa mga pirata. Para ma-divert ang atensyon ng mga pirata, ay tumakbo sa malayo ang King Bear o ang Haring Oso at nahalata ito ni Masha kaya dali-dali niyang tinago ang mga maliliit na oso sa isang kuweba at binalikan ang Haring Oso para tulungan ito. Nagtagumpay nga silang patayin ang lahat ng pirata. Pero sumuko ang katawan ng Haring Oso na nagtamo ng malalaking sugat sa labanan. Nakita niya sa mga mata nito ang pagtitiwala na siya ang magpapatuloy para pangalagaan ang mga oso kung kaya naramdaman ni Masha na tila may enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan at doon niya napagtanto na nilipat na ng Haring Oso ang kanyang kapangyarihan sa kanya. Pinangako ni Masha at sinabi ang kataga na no invaders would escape the wrath of my feast. Ang best build ni Masha ay ang Demon Hunter Sword, Tough Boots, Corrosion Sight, Green Wings, Athena's shield at ang blade of despair. Teammate naman ay sina Angela, Teresa at Johnson. Magandang pangontra ito kay Johed, Hanabi at Kimi. Ang pangontra naman kay Masha ay si Harith, Harley at San. Angkop din sa'yo si X-Boy kung gusto mo ang isang malakas na fighter na makunat dahil may burst damage skills ito. Ang Yuripicho ay nasa northwest ng Land of Dawn kung saan nagmula si x boy Kilala ang lugar na ito dahil maraming mga naimbentong mga armas na kung saan dito din nakakakuha ng armas si Kimi para sa kanyang naimbentong shooting backpack. Ngunit naging sakit ng ulo sa mga ito ang palagi ang pagsabog na sa pagkakaalam nila ay ang Magic Academy ang may pakana nito. Ngunit nabago ang lahat ng isiniwala ni Dr. Rooney ang katotohanan sa likod ng mga pagsabog sa Euridicho at pinigilan si Bruno para hanapin ang magnanakaw na kumukuha ng mga materyales sa kanilang laboratorio. Dito sinabi ni Dr. Rooney kay Bruno na sa isang lugar ng Euridicho ay may matinding pagsabog na naganap at silinag na pala agad ng mga ambulansya at mga doktor. Ngunit si Edgeborg lamang ang kita nilang nakaligtas at lahat ng tao ay nasawi. Ginawa nila ang lahat para maisalba ang katawan ni Edgeborg. Nang gumaling si Edgeborg ay umalis siya sa lugar ng Yuridicho dahil lagi niyang naaalala ang mga taong nasawi na walang kamalay-malay dahil sa malakas na pagsabog. Ngunit ilang taon ang nakalipas ay bumalik siya sa Yuribicho at nakita niya nga puno na ito ng mga armas at mga imbensyon. At doon niya na-realize na ang mga invention ng Euridicho ay hindi nakakadulot ng kagandahan para sa nakararami. Dahil sa kabila ng maraming invention at laboratorio ay marami ring mga inosenteng tao ang masasawi, kabilang na ang lugar kung saan siya natagpuan upuan. Kung kaya ay nakaramdam ito ng poot at galit at gusto niyang magiganti laban mismo sa mga inventor ng Euridicho sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mga armas at materyales sa mga laboratorio nito. At gusto niyang gumawa ng mga armas para gumawa ng ingay at sabog lalo na sa mga araw na kung saan ay nagkakaroon ng malaking pagsasama ang mga inventor para ipakilala ang mga bagong invensyon. Ang best build ni Exborg ay ang Bloodlust Axe, Warrior Boots, Athena's Shield, Queen's Wings, Brute Fierce, Breastplate at ang Blade of Despair. Ang best teammate naman nito ay si Johead. Magandang pangontra to para kay Hylus, Argus at Dyroth. Dahil sa magical spells at mobility ni Harith, ay mahirap itong takasan o mapatay. Kinaiinisan din ng ibang manlalaro ang bilis ng cooldown ng skills nito. Si Harith ay isang elf na nakatira sa Enchanted Forest ng Land of Dawn. Kahit bata pa ay nakitaan na ng talento at husay sa karunungan si Harith na naging dahilan sa pagiging angat ito sa iba pang elves kung kaya siya ay naging pinakamalakas na mage among the Leonines. Dahil sa gusto niya maging leader at paghusayin ang kanyang kapangyarihan ay sa edad 15 anyos ay lumabas siya sa Enchanted Forest at sumali sa kubo ni Tigreal na kung saan ginawa siyang yuto ng pito at kalaunan ay isa na siyang pumuprotekta sa imperyo ng Minotaur. Ang best bird ko ay ang Calamity Reaper, Magic Shoes, Enchanted Talisman, Ice Cream Wand, Concentrated Energy, at ang Blood Beaks. Ang best thing Nahuli pa ba ang nag-aapoy na si Valier? Ngayong linggo ay pinilitas ang skillful ko na kung saan kung sino mo natama Balier. Dahil sa husay at pinagkukunan ni Balier, ay nadiscover niya ang pinakamalakas na pure arcane power o kaya mystic power na pinagkakatigo na sumira mismo sa pagkatao ni Balier dahil sa kawalan ng pagkontrol ito. Ngunit hindi nagpatinag si Balier at umalis ng Magic Academy para paghusayin pa ang kanyang kapangyarihan spiritually ay ang lighting transient, aking boots, fleeting time, holy crystal, divine gate, at ang blood gates. Ang best teammate mo naman ay si Aurora. Magandang pamangkin ng Nico, may Farsa, at ang pamangkin ay si Karin. Isa pa din sa kinakatakutan ng Mage Hero ay si Gishon. Ang skills nito ay pwede kang maging target at mapatay ng isang iglap. Isa ka din ba sa mga hero na ayaw na lumabas ng waste pag may nakikita kang Gishon? pang-apat sa mga anak ng Toxley family na isa sa pinakamalakas at prestihiyosong pamilya ng Mage sa Land of Dawn. Ang bawat miyembro ng kanilang pamilya ay pinapalaki at sinasanay na maging bihasa sa mahika lamang. Dahil para sa kanila, ang paggamit ng mga espada at iba pang uri ng armas sa pagkikipaglaban ay maituturing na pagiging mahina. Sa napakamurang edad niya ay taglay niya na ang matinding kapangyarihan at natuklasan niya na na maaari niyang pagsamahin ang espada at ang magical power na light energy. Mula noon ay sinanay ni Grishon ng palihim ang kanyang sarili sa paggamit nito kahit ito ay taliwas sa tradisyon ng kanilang pamilya. Ang kanilang pamilya ay may traditional na ritual sa bawat miyembro ng pamilya bago ito makatungtong sa pagiging binata o tinatawag na adulto saan ay susubukin ang kanilang lakas at patutunayan nila ang kanilang kapayahan bilang isang mage sa harap ng mga elders. Ipinamalas ni Dusyon ang kanyang kakaibang bilis na di napantayan ng kanyang mga kalaban. Isama mo pa dito ang kanyang binagsamang mahika at galing sa paghawak o paggamit ng espada. Labis na napamangha sa lahat dahil ang kanyang espada ay nababalutan ng napakalakas na life energy sa pambihirang bilis ni Quezon sa labanan, hindi siya nagawang lapitan ng kanyang mga kalaban at gamit ang kanyang mga espadang nababalutan ng pambihirang liwanag at ang kanyang pambihirang bilis, nagawa niyang matalo ang kanyang mga kalaban bago pa man ito makapagbato ng isang magical spell sa kanya. Bubano, nagpamalas ng kakaibang kakayahan si Quezon. Lahat ay nagulat, ang iba naman ay nakaramdam ng takot Subalit sa kabila ng kanyang kakayahan, hindi na ito nagustuhan ng mga elders. Nagalit ang mga ito sa kanya dahil sa paggamit niya ng isang data sa pakikipaglaban na kung saan ipinagpatawag sa kanilang tradisyon. Bilang parusa, siya ay pinili kung kakalimutan ba niya ang paggamit ng espada o lilisanin niya na ang kanyang pamilya. Pero mas pinili niya na bisanin ang kanyang pamilya at maglakbay upang makilala ang kanyang tunay na kapangyarihan sa mundo ng tanto. Ang best game nito ay ang Star Shard, Arcane Boots, Concentrated Energy, Fleeting Time, at ang Lightning Truncheon at Blood Beams. Ang best teammates naman nito ay sina Angela. Magandang pangontra naman ito kay Parsa. At ang pangontra kay Vision ay sinuligta Ito magpapahuli ang mahilig na maglaro ng langit at lupa na hero sa Mobile Legends. Walang iba hindi si Link. Kung isa ka sa mga late gamer at gustong patayin ang gusto mong puntahan sa mapa, ito na ang ungkot sa'yo. Disadvantage lang nito ay lagi itong nababan ay binansagang Cyan Finch na mula sa pamilya ng mga mahuhusay na asasin sa Calia Riverlands na isang lugar sa Land of Lod. Isa siyang malakas na asasin na hinahasa ni Great Dragon kasama ang matalik niyang kaibigan na si Zilong sa Sky Arc o Hidden Land of the Dragon sa huling pagsasanay ay kailangan isa lamang sa kanila ang manalo upang maging successor nito. Ngunit bago pa man sila maglaban, ay nasabi na ni Ling sa kanyang matalik na kaibigan si Zilo kung ano ang pangarap niya at ito ay maging successor ng Sky Art. Nahirapan manili si Zilo kung ipapanalo niya ba ang laban o magiging matimbang ang pagkakaibigan nila ni Ling. Dumating na ang duelo at sinadya ni Zilo ang magpatalo Sobrang natuwa si Ling, ngunit sa pag-aakala niyang siya ang pipiliin ni Great Dragon ay nagkamali ito. Pinili ni Great Dragon si Zilong at sa galit ni Ling ay umalis ito at pumunta sa malayong lugar upang magsanay at magpalakas para patunayan na siya dapat ang pinili ni Great Dragon. At pagkatapos ng mahabang panahon ay bumalik si Ling upang kunin ang akala niyang nararapat sa kanya. Nang dumating si Zilong ay nagduelo ulit sila hindi masabayan ni Zilong ang skills ni Ling na Tempest of Blades, kung kaya ay ginamit ni Zilong ang kanyang Dragon Spear na itinagulat ni Ling na sa isang iglap lang ay nasa harap na ng mga mata niya ang espada ni Zilong. At biglang naalala ni Ling ang lahat ng tungkol sa kanila ni Zilong mga ensayo at kung paano sila naging matalik na magkaibigan at napagtanto ni Ling kung bakit hindi siya ang pinili ng Great Dragon. Dito niya nalaman na sinadya ni Zilong na magpatalo alang-alang sa pagiging magkaibigan nila. Ang best gear nito ay ang Berserker's Fairy, Magic Shoes, Endless Battle, Scarlet, Phantom, Blade of Hectasis at ang Blade of Despair. Best teammate niya naman ay sina Angela at Minotaur Magandang pangontra ito kay Gord, Kimi at Odette. Ang pangontra naman kay Ling ay sina Didi, Terizla at Kaja. Kaja, Huwag natin kalimutan ang malakas na support na si Kadja o ang tinaguriang Diyos na kidlat na madalas ginagamit sa international na laro bilang crowd control dahil sa Ultimate Skills nito. At kilala din siya sa skills yung Blink and Pull na kung saan sa isang iglap lang ay magugulat ka na nasa harapan mo na to at di ka makagalaw. Di lang yun, hilain ka nito papunta sa tore nila at gugulpihin ka ng mga kalaban. Si Kadja ay mula sa Celestial Palace ng Land of Dawn. Pinamumunuan niya ang Laser Guardians at siya ang ang Laser King dahil siya lamang ang may kakayahang makontrol ng kidlat. Siya din ang lumikha sa ro- robot na si Uranus at tinawag niya itong Ethereal Defender na ang ibig sabihin ay tagapagtanggol ng maingina at pansamantala niya itong itinago sa ilalim ng kastilyo. Dahil pinaniniwalaan ng mga dark abyssal demons na ang susi upang masakop ang buong land of Dawn ay nasa Celestial Palace ay gusto nila itong sakupin. At sa dami ng mga demons na kalaban nila Kadya ay doon niya na tinawag si Uranus at mula sa ilalim ng Kastilyo ay lumupad si Uranus at tumulong mapatay ang mga demons. Ang best gear ni Kadja ay ang warrior boots, anti-cuirass, blade armor, cursed helmet, at Athena's shield at ang immortality. Mas teammate naman ay si Franco, Magandang pangontra naman ito sa malakas na si Martis. Ang pangontra naman sa hirong to ay si Gusyon. Gustuhan mo ba ang video na ito? Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga interesting topics kada linggo. I-comment mo na din sa baba ang mga paborito mong